еще что-нибудь. Салмас Нурматер. Э, бизде білгендей э, былтыр бізде құрғатшылық болған ошо құрғатшылықтың құрғатшылық э, болғанда бұл көп мәселе Су Джетис суу жетишсиз жана биздин ным абдан аз болду былтыр жаз айында да жаан чачым аз болду каарлар абдан Ас жааган ошондуктан былтыр маселе болуп куракчылык жылдан өттүк ошонун ошо куракчылыктын жылдан ноябрь айында жылдын аягында биз мамлекеттик бюджеттен жүз миллион сом кошумча бизге бөлүнүп берди Şu 100 milyonga biz e, şu 22 e, yıldan dayar döşlerin baştağımız. E, bu yıl bizge 1 milyar som karalgan, 1 milyar somdun bugün günü 956 milyon som bölünüp verildi. Bugün günü büt dayardık işler, cazında dayardık işler, büt, dayardık işlerde bütürgüzüp suat sezon baştadık. Э, бұл э, жиынтығы көрдіңдер э, мына бұл жаман болған жоқ сууну жеткизип аттык эми 100 пайыз камсыздап бердик айта албайбыз бирок көп маселе быйыл болгон жок суат бойынша быйыл былтыркы жылга карата жыйырма биринчи жылы биз дарыялардан 5 миллиард куб су алсақ. Э, Был беш жарым миллиард куб суу алды бул э, он үч пайызга көбүрөөк болду а биз болсо жана дыйкандарга суу бергенде бизде хоздоговорный деп коет бул жанагы дыйкандар менен келишим түзүп суу жеткизип беребиз э, быйыл былтыр 3 миллиард жүз жыйырма тогуз миллион куб суу жеткизип берсек дыйкандарга быйыл үч миллиард сегиз миллион жеткиздик бул жыйырма эки пайызга көбүрөөк жеткизип Э, Бұл бізде бизде э, март айында өзгөчө жаан чачымдар көбүрөөк болды. нымды дағы біз э, мына быйыл биринчи жолу кышында сугарттык мына январь айында өткөндө айтып кеттік, 800 гектарды суғардық сугардык чүй облысында. быйыл дагы күзгү ным топтоштон иштерин жүргүзүп атабыз быйыл эки жүз гектарды планға койсок 201 жүз гектарды быйыл Сугар бүттүк э, мына азыр түштүк региондо дагы сугаттар жүрүп атат ным топтоо иштерин да жүргүзүш керекпиз анан эмки жылкыга да жыйырма үчүнчү жылдын кыш жаз айында дагы буюрса ушу ным топтоо иштерин дагы жүргүзөбүз быйыл э, тогуз жүз элүү алты миллиондун э, сексен пайыз жумуштарын аткардык десек аткардык десек болот быйыл планга жараша План қарата э, э, каналдардын оңдоо иштери э, жүз жетимиш алты километр планга койсок жүз он эки жүз жыйырма бир километрди оңдоп бүттүк бетондору бетондоо иштери жетимиш жети километр калса отуз километрин бетондоп бүттүк азыр жумуштар дагы жүрүп атат улантып каналдардын жети километр планда болсо 733 километр Э, тазалап бүттік андан тышкарыда бизде э, жана гидросооружение деп коет э, гидропостор деп коет аны 100 пайыз бүгүн жумуш иштерин аткарып бүттүк андан тышкары бизде насостуу станциялар бар эң чоң маселе насос станцияларда биякта үч жүз жыйырма төрт агрегат жүз он беш насос станцияда 324 агрегат болсо ошонун алтымыш алтысы бүгүн бүгүнкү күнү жакшы Э, қалған болсо жанагы сексенинчи жылкы агрегаттар ошонун элүү үчүн планга койсок элүү бешин быйыл алмаштырып бүттүк э, жылына ушу элүү алтымыштан алмаштырсак биздин план боюнча жыйырма алтынчы жылдын аягына чейин толугу менен агрегаттардын баарын алмаштырып бүтөбүз ушундай жылына 1 миллиард сом бөлүнүп турса э, биздин өзүбүз пландарыбыз бар көп жумуштарды биз отузунчу жылга чейин бүтүрүш керекпиз э, мисалы биздин мамлекеттин баланста бетондолгон каналдарыбыз эки жарым миң километр болсо ошонун тогуз жүз жыйырма беш километри э, абалы канааттандырылат деп айтсак болот э, быйыл биз ошо жылына эки жүз элүү километрден оңдоп турсак жыйырма алтынчы жылдын аягына чейин толугу менен бетондоп бүтүрөбүз а, жана жер нугунда каналдар бизде үч миң төрт жүз километр бар аны дагы жылына жети жүз километрден тазалап турсак эки миң жыйырма төртүнчү жылдын аягына чейин тазалап бүтөбүз анан өзүнүн циклы бар ошол циклда жылына бир үч жүз километрди тазалап э, турсак болот э, андан тышкары биздин жанагы насос станцияларды айтып кеттим ошо жыйырма алты жылга чейин алмаштырып бүтөбүз анан эң чоң маселебиз бизде жанагы коллектор дренаждык Э, тармактар бар ошо бир миң эки жүз километр ошону дагы жылына биз эки жүз километрден тазалап турсак жыйырма бешинчи жылы толу менен тазалап бүтөбүз анан циклга кетебиз циклга кеткенде анча километр канал тазалабайбыз бирок жылына кичинеден тазалап турсак э, акыбалы жакшы болуп турат андан тышкары бизде насос станциялар эң кымбат бул жанагы э, түтүктөрү жана трубалары ошону жүз токсон километр биздин балансыбызда бар ошонун кырк беш километри канааттандырылат калганы болсо жылына алмаштырып турсак жыйырма тогузунчу жылы жана трубопроводдордун баарын алмаштырып бүтөбүз анткени насос станциялардын трубопроводдор көбү чирип бүгүнкү күнү толу менен сууну жеткизе албай атабыз бул боюнча да иштер жүрүп атат сусактагычтар боюнча біз азыр мына жазында айтқанбыз жанагы зем снарядты алып келебиз 200 ошонун эки жүз миллиону чечилди жакында эле жогорку кеңештен биз уруксат алдык ошо эмки жылдын биринчи экинчи кварталга чейин алып келсек ушу биздин жанагы бдр басырларды тазалап турсак болот бүгүнкү күнү быйыл биз жети бдр Э, БСРді өз үстін күшімен тазалайбыз уже төртөө тазаланып бітті. Э, эмки жасқа чейин дагы э, механизмді очистка кылып турабыз андан тышкары быйылкы бизде өз балансы балансыбызда каналдардан тышкары бизде ички чарба каналдар бар жакшы билесиңер бул жакта ақвалдар, каналдардын акыбалдары өтө жакшы эмес биздин спалардын өзүнүн күчү жетпейт оңда тұрған турган каналдарыбыз 23.000 үч километр баланста болсо ошонун көбү бүгүнкү күнү канааттандырылбайт бир 30 пайызы э, жакшы иштеп атат анткени бияк жанагы биздин э, донорлордун жардамы менен көбү оңдолгон калгандары акыбалы өтө жакшы эмес ошон үчүн быйыл мамлекеттик бюджеттен айыл өкмөттөргө отуз миллион сом бөлүнүп берилген э, жанагы ички чалбар каналдарга оңдогонго өз өзін спалар 60 миллион бөлген ошол менен 95 миллион ички чарба каналдарға быйыл бөлініп берілді біздің планыбыз бойынша бұны финансированияны қаржылоосын бир нече көбөйтөлү деп атабыз биздин айыл өкмөттөргө бул боюнча иштер жүрүп атат бул акчасы чечилгенде дагы кошумча маалымат беребиз андан тышкары биз биздин 491 спа бар Кыргызстан боюнча. Ошол спалардын 63-чү айыл өкмөттүн балансына бүгүнкү күнү өттү. Бул процесс дагы жүрүп атат. Айыл өкмөттүн балансына өткөндөн кийин мамлекеттик бюджеттен ушу ички чабап каналдарга акча бөлсөк болот. Жол ачылды. Андан тышкары биздин агенттиктин өзүнүн өзүбүздүн бир реформаны баштап атабыз. Реформаны баштаганда Э, биыл биз пилотный проект деп э, төрт районду аныктаганбыз төрт районду мына мисалы чүй районунда абдан жакшы көрсөткүч болду был, э, төрт район ушу чүй районунда мисалы жерлердин баарын инвентаризация кылып чыктык сугат жерлери чүй районунда мисалы жыйырма алты миң эки жүз гектар болсо бүгүнкү күнү инвентаризациядан кийин жыйырма жети миң гектарга көбөйдү андан тышкары бизде жанагы приусадин участкалардагы үч гектар аныкталды ошо менен отуз гектар жер бүгүнкү күнү сугарылып атат э, мына айырмасы почти төрт гектар ар бир райондо инвентаризация жүргүзөбүз эми э, мурда э, жана кайрак жер жанагы пастбищенин жерлери сугарылып атып учетто жок болсо биз азыр учетко муну алып атабыз биринчиден экинчиден ушу айыл өкмөттөргө спалар өткөндө Э, биз дагы ұшу айыл өкмөттөрдөн биз э, суу чарба э, башкармактарга ұшу спаларды баланс алганга дәрден отауыз, чекесинен алабыз алганда биз азыр жана реформа боюнча да биздин дагы бир нече иштерди жүргүзөбүз бул жана тариф маселеси болот биздин айыр кеңештер менен тарифти бекитебиз жана спанын тариф менен биз иштейли деп атабыз ошо чогулткан акча биздин эсебибиз боюнча алты жети эсе көбөйөт ошону көбөйгөндө биз ошонун элүү пайызын ички чарба каналдарга жумшайлы деп атабыз калгандарын биздин жанагы сууну жеткизип берген кызматкерлерди коз расчетке өткөзөлү деп атабыз бул абдан чоң реформа бир жылда бүтпөйт ну быйыл акырын баштасак эмки жылы жылдын аягына чейин бир пилотны райондорду пилотны айлык өкмөттөрдү Э, аныктап баштайлы деп атабыз мына биздин пилотный райондордун өзүнүн эмесин көрсөттү э, мына мисалы ошо чүй районунда отуз миң гектар болсо быйыл э, түзгө түз биздин кызматкерлер сууну жеткизип берди жеткизип бергенде биздин жана берген суубуз элүү пайызга көбөйсө ошону чогулткан каражатыбыз дагы элүү пайызга көбүрөөк чогулттук ошону реформада эмки жылы дагы маалымат берип турабыз А, андан тышкары бизде эмки жылкыга даярдөөчтөр жүрүп атат бизде жанагы меж сезоне деп коет ал бизде жок сезон бизде жылда төрт э, сезон болсо бизде ушу эки сезон э, толу менен иштейбиз жана даярдоо иштери бизде ушу э, марттан ноябрга чейин ноябрдан мартка чейин сугат то есть сугат мезгили ушу марттан ноябрга чейин а, ноябрдан мартқа чейин кайра даярдоо иштерибизди жүргүзөбүз эмки жылкыга да биз өзүбүздүн жанагы мамлекеттик баланстагы каналдарды андан тышкары ички жабо каналдарды э, калыбына келтириш керекпиз э, эмки жылы ушул сууну дагы үзгүлтүксүз жеткирип бергенге ошо рахмат мм. э, здравствуйте уважаемые журналисты хотел бы дать краткую информацию по проделанной работе Э, в этом году, то есть с учетом э, маловодья прошлого года, э, в прошлом году, в конце года, нам было выделено около 100 миллионов сумм на проведение подготовительных работ. И на сегодняшний день из предусмотренных в этом году 1 миллиарда сумм выделено 956 миллионов сумм. То есть практически можно сказать, что 100% нас профинансировали. Подготовку мы Э, начали в том году. Э, в мае месяце мы подготовительную работу завершили. Э, после завершения подготовительных работ мы начали вегетационный период. Вегетацию в этом году прошли, я думаю, неплохо. Больших проблем у нас не было. В этом году по итогам, на сегодняшний день, по итогам наших подготовительных и ремонтных работ – Э, на сегодняшний день у нас уже э, отремонтировано из 176 километров 121 километр каналов. Э, эти работы будут завершены до конца года. Бетонирование каналов у нас было предусмотрено в 77 километрах, из них 30 километров мы уже забетонировали и в течение двух месяцев мы эти работы завершим. Механизм очистки каналов порядка 712 километров мы планировали, но фактически почистили 730 километров. Э, гидропосты и гидрические сооружения мы отремонтировали полностью. Э, хотел бы остановиться на наших насосных станциях. Э, у нас имеется 115 насосных станций, из них на них установлено 324 агрегата. Из этих 324 агрегатов 66 у нас в хорошем состоянии, остальные нам необходимо заменить. Ежегодно производился ремонт этих агрегатов, но э, это большого эффекта не давало, поэтому мы в этом году заменили 55 агрегатов. Ежегодно мы будем, если мы будем менять э, больше, более 50 агрегатов, мы в 2026 году мы полностью заменим весь наш имеющийся фонд наших э, насосных агрегатов. На этих насосных станциях установлено более 190 километров напорных трубопроводов тоже мы планируем в 2029 году заменить полностью э, э, имеющиеся у нас э, трубопроводы. На сегодняшний день также ведется очистка наших БДРов, БСРов. Порядка 7 БДРов мы в этом году уже очистили. Ждем сейчас, мы недавно только получили разрешение, подписали распоряжение и прошли процедуру одобрения у нас в парламенте на приобретение земснарядов. 200 миллионов э, с республиканского бюджета выделено, но э, на следующий год, я думаю, что в апреле-мае мы эту технику привезем и начнем э, очистку оставшихся наших малых и больших водохранилищ. Кроме этого, по итогам этого года мы подали воду нашим фермерам. То есть забрали э, воду из рек. Э, если в прошлом году забор воды у нас составил порядка 4 миллиардов 931 миллион кубов воды, в этом году мы забрали из рек более 5,5 миллиардов кубов воды. А нашим фермерам уже это у нас хоздоговорная водоподача. В прошлом году, если мы подали 3 миллиарда 129 миллионов кубов, то в этом году мы подали 3 миллиона 829 миллионов кубов. То есть водозабор у нас увеличился на 10%, а водоподача нашим водопотребителям увеличилась на 20%. И мы планируем ежегодно э, улучшать учет нашей воды и, соответственно, увеличивать водозабор и водоподачу нашим фермерам. То есть э, ежегодно он будет увеличиться у нас э, не менее чем на 20%. Как мы это будем делать? Во-первых, мы э, ведем работу э, по цифровизации наших э, ирригационных объектов, устанавливаем датчики. В этом году мы установим порядка 96 датчиков. Это впервые из республиканского бюджета выделены средства на эти датчики. А со следующего года мы планируем устанавливать не менее 200-300 датчиков в год. И мы должны охватить Э, в течение 5-10 лет, 5-10 лет должны э, охватить всю республику. Эти датчики нам позволят уже э, видеть в онлайн-режиме, сколько воды мы забираем из рек, сколько мы поставляем нашим фермерам. И, соответственно, у нас будет увеличиться и водоподача, и сбор наших средств за поданную воду. Кроме этого, в части цифровизации мы работаем со всеми нашими донорами. Э, мы сейчас э, в службе водных ресурсов на следующий год откроем информационный центр до конца года, где будет у нас в онлайн-режиме, мы будем видеть всю подготовку наших сетей и э, водоподачу по всем нашим регионам. Кроме этого, я бы хотел сказать о наших внутрихозяйственных сетях, которые находятся на балансе наших ассоциаций водопользователей – в этом году из четырех, э, в прошлом году в декабре месяце э, были внесены изменения в водный кодекс и э, открылась дорога нашим Айлек Мэту. Наши Айлек теперь могут, если наша ассоциация водопользователей войдет в состав Айлек то Айлек может выделять средства на ремонт ирригационных сетей, внутрихозяйственных оросительных сетей. Э, из 490 АВП в этом году уже 63 АВП вошли в состав Айлек Мету. Э, Айлек Мету выделили в этом году порядка 35 миллионов сомов на ремонт арсельных сетей, тогда как ассоциация водопользователей выделили 60 миллионов. То есть э, нам нужно оказывать содействие, наверное, со стороны государства, чтобы мы выделяли средства на ремонт внутрихозяйственных растительных сетей, но в то же время мы должны Э, научить э, наши службы, не наших фермеров, а наши службы, чтобы они самостоятельно уже содержали свои сети. Поэтому мы начинаем реформу в водном секторе в прошлом году. В этом году, то есть мы э, четыре района для себя сделали пилотными. Вот один из районов, это Чуйский район, в этом году есть хорошие показатели если в было 26 200 гектаров, то есть на учете у нас орошаемых земель, то в этом году мы увеличили до 27 тысяч, то есть мы э, провели инвентаризацию всех земель. И кроме этого, около 3 тысяч земель э, мы взяли на учет те земли, которые поливаются э, при усадебном участке. То есть они на учете у нас не состояли раньше. Э, порядка 30 тысяч гектаров у нас сейчас э, выявлено, получается. Это увеличилось порядка почти 4 тысячи гектаров мы э, выявили через инвентаризацию. В каждом районе будет проводиться эта инвентаризация. Каждый политый гектар земли должен быть на учете у нас. Внутрихозяйственной растительной сети мы также планируем Эм, наши алюкметы сейчас возьмут на баланс, но со следующего года мы начнем принимать эти растительные сети на свой баланс. Э, и улучшать, во-первых, э, разберемся с тарифами. То есть мы здесь будем привлекать наши аильные кенгеши, будем э, утверждать тарифы. И со следующего года, я думаю, у нас Э, как будут готовы у нас некоторые Олег, алюкметы будут передавать нам уже ну, хозяйственная растительная сеть. Потому что, по нашему мнению, должен быть один хозяин. Э, если мы воду забираем из рек, мы должны довести до последнего фермера. Тогда у нас будет какой-то порядок. Вот. Эти реформы мы уже э, со следующего года начнем. Ну, я думаю, Всю информацию я дал, если есть вопросы, готов ответить. Рахмат, э, ну давайте перейдем к вопросам. Черматык, Алатур Черматык, пожалуйста, Тарифтер мәселесі бойынша, бізде бар ең төмен тариф өзін ақтауын деп айтып жүрмей бе? Реформаны алғанда қандай ұсыныстар бар, ел қандай қабылдады деп ойлайсыз? Бізде диқандар суны жеткізіп бергенге э, жүз пайыз болса да тоқсан беш пайыз диқандар төлейді бүгінгі күні и төлеген тарифтері ә, біз мемлекеттік тариф үш тиын болса біздің спалар беш алты тиындан баштап отыз тиынға чейін жеткізіп береді ә, бүгінгі күні тарифтер уже көтерілген ә, біз ошон үчүн жанагы баланс алаңга чейин айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп жана кеңештерге ошол спа беріп отқан тариф мейлі бекітелі деп атабыз суын емесін көтербейбіз бирок жанагы спа менен спа берип аткан тариф менен иштейли деп атабыз бул он тыйын болобу жети тыйын болобу ошо менен айыл кеңеш бізге бекитип берсе биз ошо сууну жеткизип бергенге даярбыз биз ошол э, эме четин реформа четин айтып берейин бул э, биздин э, суу чарба башкармалыктарынын астында Э, жана коз расчеттуу мекеме ачалы деп атабыз ал мекемеде болгон бирлик иши иштейт э, бизде жанагы чүй районунда быйыл биз көрдүк мурда элүү э, жанагы осмотрщиктер иштесе сууну жеткизип берсе быйыл жыйырма алты осмотрщик менен сууну жеткизип бердик бул биздин эле жумушчулар а жанагы биз мурда спага жеткизип берчүк да андан ары спа жеткизчү бул спанын спа жок аякта спа жоқ жерге суны жеткізіп бердік ошондо мындай байкасаңар болгону жыйырма алты киши мейилине сууну жеткизип бердик мындай айтканда 1000 миң гектарга бир кишиге миң гектар нагрузка менен иштедик быйыл сопсону жеткиздик мына суунун көлөмү почти элүү пайызга көбүрөөк суу бердик бул жанагы мындай айтканда посредниктердин баары мындай жоготтук да өзүбүз жеткизип атабыз анан дагы бир ай айтып кетейін дегенім бұл жаңағы безналичный расчетқа өткіздік банкоматтарменен же жаңағы телефонмен биыл төлеп э, мындай э, ақша э, мына наличным ешкімге берілген емес эми берилсе дагы эми биз мындай да аныктап чыгабыз бирок ошо безналичный расчет өзүнүн эффектин да көрсөттү ошо безналичный расчет менен ошо мекеме төлө эми акчанын баарын ошого төктүрсөк Ошон жарым акчасын бир биз буюрса жана ички чарба каналдарга жумшайлы деп атабыз анткени ички чарба каналдарга мында байкасаңар көп деле акча бөлүнбөйт э, ушу спалардын өзүнүн бүгүнкү күнү көп эмесин аткара албай калды Ошон жарым акчасын ички чарба каналдарга деп атабыз жарым акчасын жанагы биздин иштеп аткан кызматкерлердин хоз расчетке өткөзөлү деп атабыз ар бир э, кызматкер мындай бир э, кызыкчылык болуш керек да көбірек суны жеткізсем ошонун какой то көлөмүн биз айлыгына беребиз ошо системаны та, түп тамыр менен бүт өзгөртүш керекпиз да акчаны дыйкандар төлөп атат бирок мындай айтканда кассага же бюджетке жетпей калып атат сууга дыйкандар акча төлөп атабы же болбосо силер жеткирип берүү үчүн эле қызмат болады суға бізде су ақысыз ғой ошондо көрсөңүз анан канча спа бар анын канчасы өзүн актай албай мындай киреш алып келбей же өздөрүн өздөрү актай албай банкротко келишти ошол эле учурда жана эл аралык уюмдардан бир километр жерди бетондош үчүн акча алып алып анан карыз болуп насаясы менен отурган СПАлар барбы силер ушунун баарын анализдеп чыктыңыздарбы албетте бизде бүт анализдер бар биринчиде бизде су товар емес. Біз сууну жеткирип бергенге эле акысын алабыз испаларда ошондой суу бизде бүгүнкү күн товар емес. Екіншіден, бізде төрт жүз СПА бар ошонун бир 30 пайызы мындай жакшы иштейт десек болот калганы болсо мындай эмеге мындай жана айтып кетпедимби же акчасы чогулбайт же сууну толугу менен жеткизип бере албайт анткени биякта эки эле маселе бар спаларда биринчи маселеси кадр маселеси кадр маселеси деген жанагы бул коомдук мекеме болгондо биякта бир төрт беш киши эле башкарат да негизи анан директорлор жылына эле алмаша берет мына жаппай калдыбы алмаштырып салат анан келгенде дагы специалисттер келбейт ошо бир башка жанагы профессиядан келгендер бар да гидротехниктер эмес сууну бөлүштүргөнүн бербейт билбейт же акчаны туура Э, саптап ошо бөлгөнгө да билбейт ошонун маселе биринчи маселе кадр экинчиси мындай э, туура эмес менеджмент жүрүп атат да бухгалтерия маселеси көп э, мындай айтканда төлөгөнү менен учет жакшы эмес ошон үчүн биз ушул реформаны баштап атабыз бирок биз мындай да биздин жана донорлор токсон алтынчы жылдан бери эле жардам берип атат бүгүнкү күнү эки жарым миң километрден ашык каналдарды оңдоп беришти Э, быйыл дагы биз булар менен иштеп атабыз анан биз көбүнчө мына э, ички чыга каналдарга дүйнөлүк банк менен бир проект кол коюлду ошонун жарымы грант болот жарымы беш проценти кредит болот ошонун барн учетко алып биз э, эми өмүр бою эле биз жанагы донорлорду артынан жүрбөйбүз да ошон үчүн биз жанагы кичине хозрасчетко өтүп акчаны ички чабаканага бөлүп эм, өзүбүз сөйтіп өз өмірлеп өз өз жаңағы обслуживание қылсақ па деген ойда сіздер ошол акчалап азия банкы дүйнөлүк банк башка эл аралык институттардын баарындачы акчаны камсыздалып анан мына биз айтып атпайбыз суу товар эмес деп айттыңыз дагычы мындай масштабды өлкөнүн алканын ала келсек мына окто койду эле токтогулду эле мына жаңы кеткен кемпир алат эле почталарга сууну топтоп берип атпайбызбы анан жылдан жыл өзүбүзгө жылдан кейін өзімізге студентке алушы мүмкін анан суны товар катары качан коюлушу мүмкүн товар катары сунуштаса жасап болобу же биз баягы эл аралык келишимдерге байланып ушундан жок эл аралык келишимдерге эч ким коркуп жаткан жок бизде ошол кошуналар менен мындай рычаг деп коет эми көп нерсени биз айта албайбыз бирок рычаг болгондо бизде кандай рычаг болсо аларда деле ошондой бар да зависимость деп коет водная зависимость биз э, кээ бир жерде ушул биз э, кошуналар мамлекеттерге биз бияктан суу бербесек алар тияктан суу бербей коет ошон үчүн жана келишимдер менен иштеп атабыз эми биякта айта турган же айтпага турган да сөздөр бар да эми бирок э, кыргызстан мындай айтканда тажикстан менен э, өйдө жакта турат зоне формирования вот деп коет ошону сууну биз мындай э, айтканда биз башкарабыз да көп чечимдерди биз кабыл алабыз рычаг бизде ошон үчүн көп деле эметпейбиз э, ошол эле мисалы казакстан мамлекет менен өзүбүздүн эмелери бар булардын өзүлөрүнүн ала турган суулары да бар бирок мындай кургакчылык жылы келгенде көбүнчө биз өзүбүз дыйкандарга берип атпайбызбы көрүп атпайсыңар көп маселялар да бар бирок мындай айтканда бүт келишим түзгөндө дагы өзүбүздүн кызыкчылык менен сөзү иштейбиз а, жанагы дарыялар боюнча өзүбүздүн лимиттерибиз бар а, лимиттерин бизге пока жетиштүү бирок а, биз бүгүнкү күнү көбүрөөк жанагы сусактагычтарды бдр бсрларды құрған э, пландарымыз бар құра тұрған пландарымыз бар ооба бізде мамлекеттік программада да бар бізде азыр мына э, областтармен айтып кетейін чүй областында мисалы жаңағы очка деп атпайбызбы жаңағы дарияда көп жоғалтып алат ошону каналға салып туруп э, сууну жеткизгенде биз бир отуз пайыз сууну кошумча жеткизип беребиз өзүнүн талабы андан тышкары чүй область мына шамшы ак суу ашмара үч дарыясында проекттер бүтүп атат биз муну сөзсүз курулуш иштерин баштайбыз бул жана беш миллиондон жыйырма миллионго чейин жана накоплениясы чүй областында тогуз дарыяга деп қарап шықтық кейбір жерде каскад құрамыз суу су қышыменен алып кеткен суын топтоп анан жазында суын жеткізіп бергенге айта алабыз айта алабыз мына мисалы шамшы бдр э, бүгінгі күні проект жазылып атат 15 миллиондон 20 миллионға чейин деп э, қарап атабыз азыр э, дагы же бир бдр болот же үч каскад бдр болот Э, мына ашмара дариясына биз он миллион деп атабыз бдрды эң чоң маселе ошо панфиловка болот ошол жакта он миллионга чейин деп атабыз ошону проекти дагы жасалып атат чийилип атат ну бүткөндө биз ошо маалымат беребиз канча миллиондук болду деп ак суу дарыясында бир проектибиз бүттү азыр экспертизаны өткөзүп атабыз бул беш миллиондук бдр э, ак суу дарыясына мисалы дагы эки каскад деп атабыз ылдый жагына 5 миллиондон бұл ең кетапты этапта проектирование баштайбыз ә, башка областарда мисалы эми ә, ошол эле баткен областында ә, мына айтылып кетти сок дарыясына да карап чыгабыз эмки жылы проектти баштайлы деп атабыз кудай буюрса лелекті сокталышым уже проектти баштадык аякта сексен жети миллиондук чоң сокташ деп атабыз козбагыланды проектси жазылып атат ош облысында дагы э, жанагы чоңалайда да бизде э, алтын дара деген дарыябыз бар аяка да карап атабыз арабанын э, сусактагычында эмки жылы баштайбыз буюрса проекттер абдан көп ошол эле жалал абадта ошол эле нарында мына нарында мисалы быйыл процедурасы бүтүп атат эмки жылы эки бдрни куруш иштерин баштайбыз акчасы чечилди бұл шамшы дариясында 5 беш миллиондық деп атабыз и түгелсай дариясында дагы беш миллиондық деп атабыз бескөл областында бир бдрды мына кудай буюрса мартта уже курулуш иштери башталат процедура бүттү аякта да күн деген бир чакан бдрды курулуш иштерин баштап атабыз андан тышкары бизде ыскөл областында да жанагы ара бел суусун биз буруп атабыз жукуга аяка бдрдин ордуна ошо буруп құдай бұйырса аяқтында мәселесін шешеміз талас облысына бізде ар бир дарияға қарап шыққанбыз ошонун проект иштерин бир эки бдрди эмки жылкы азыр карап чыгабыз ошо тогуздун кайсынысын биринчи очередь баштайбыз проектированиясын бүгүнкү күнү акча каражат жетиштүү бизде маселе жана проектировщиктер болуп атат биз мына отуз жылда айлыктарын кезип экономдойбуз деп Э, бүгүнкү күнү көп проектировщиктерде эски проектировщиктер бүгүнкү күнү жок а жаңы жаш балдар келбей атат ошон үчүн бул маселени да карап атабыз азыр бизде кыргыз суу долбоор деген э, проектный институт бар ошого э, эмки жылы биздин астыбызда эмес биз гос астында бирок буларды биз азыр биздин профильный институт болгон ошонда карап чыгабыз айлыктарын көтөрүп берген маселесин карайлы деп атабыз антпесек биздин проектировщиктер уже калбай калды эртеңки күнү биз э, башка мамлекеттерден издеп калабыз ошон үчүн э, эң чоң маселе ушу проектный институттарда болуп атат газета э, очка боюнча биякта азыр роликте көрдүңүз болуш керек очка боюнча бизде биринчи этапта жыйырма эки жарым километр очка эки каналын куруу боюнча э, планыбыз бар андан тышкары союзубанда он жети километр очка бир курулган ошонун 5 километрин э, башын бүтүрүш керек анан э, бул маселе уже чечилди кудай буюрса эми акчасы чечилди бирок мындай да урматтуу журналисттер Чечили, десек бүгүнкү күнү кел сенин оюңар боюнча келди деп ойлойсуңар да эми башкалар да ойлойт бул чечилгени менен курулуш иштери башталганда жана выполнение болгон сайын акча бөлүнүп турат бирок акча уже эмеде чечилип калган проект бүттү уже төбөсү эмес проекти толугу менен бүттү ошол жана жыйырма километрдик бул абдан чоң комплекс бул 4 миллиард сом мындай айтканда бул э, отуз сегиз миллиарддын төрт миллиарды бул очка эки бүгүнкү күнгө эң чоң маселе ошо башыда бизде андан тышкары аякта бир бурулдачка отстойник деп коет отстойник куруш керекпиз жанагы каналга таза суу кириш керек да ошо отуз эки миллиондук отстойник бар э, анын проектисин жасайбыз азыр пока очка экини баштайбыз эмки жылы буюрса э. очка бул обводной чуйский канал деп қояды бұл жаңағы ең немесі бұл жаңа дарияда жоғалту көп болады атпайбы ошо дариядан каналға біз суны салабыз бір бияқта жаңағы э, қазақ мемлекетіне да эч бир эме болбойт канча суу тияктан акса ошону сууну эле биз жеткизип беребиз ошо Чымкоргондо айыл восточный БЧК деген бар ошол жака жеткизебиз анан биз жанагы казак э, тарабынан айтып атабыз бизге канча суу көбөйсө силерге да жакшы да силер да кыйналбайсыңар деп ошол проектти азыр бұйырса жүргізіп атабыз аяқта бір қосымша отыз куб дагы кошулса ушундай биз жана восточный бычка деп коет ошол жака дагы мурда элүү куб батса азыр жетимиш эки куб каналды биз ошону кеңейтебиз ал тетиги бишкекке чейин кеңейтилет жана южный бычка көрүп атпайсыңар жана орто сайын өтөт го буюрса ошо аларчага чейин сууну жеткизип беребиз ошондо биздин ошо бишкек шаарында эле жана климат өзгөрөт сууну жеткизип келсек и жанагы биздин бишкекке жылына суу жетпей атпайбы ошону сууну жеткизиш керекпиз мына байкасаңар биз быйыл бишкек шаарына февраль айында сууну бергенбиз интернетке чыгып кетти булар жайында сугарбай кышында сугарбайт деп быйыл дагы февралда сугартырабыз анткени бактар уктап турганда сугарып койсок ным топтоп коюш керекпиз да ошондо Э, жайында қиналбайбыз а очканы құрсақ бұйырса а, суны жеткізіп береміз а бұл план бойынша қарабалтыға шейін құрылады жаңа отыз сегиз миллиардтың ішінде да қарабалтыға шейін суны жеткізіп ошо чүйдүн маселесин толугу менен чечебиз буюрса ооба бүгүнкү күнү а, айлык маселеси боюнча бүгүнкү күнү эң аз алганы специалист бүгүнкү күнү он алты миң алып атат сактагычтарда дагы э, линияда иштегендер эң төмөн алгандар беш миң сом болчу азыр он алты миңден а, центральный аппарат-то бізде мысалы ведущий специалист 30 мыңдан ашық алады главный специалист 40 мыңдан ашық алады линияда ә, э, стажы жақсы болса э, жиырмадан жиырма жиырма бешті алады ә, э, а стажы азырақтар жана 16-дан кем емес та бұл деле эми мындай бирок бир нече көбөйдү беш миңден он алты бул 300 300 үч жүз пайыз бирок биз токтогуш керекпиз жана реформанын эмесинен биз ойлойм ушул э, айлык майынасын бир нече дагы көбөйтөбүз э, хабар 24, э, четыре пожалуйста скажите пожалуйста а если помните в прошлом году была очень сложная ситуация практически конфликтная да с местными крестьянами особенно в период а когда очень многие фермеры обвиняли а, местные власти в том что якобы часть воды уходит в казахстан вместо а в результате каких э, действий в этом году э, удалось избежать этой конфликтной ситуации и э, что было сделано вашим ведомством для того, чтобы максимально минимизировать подобные риски? Ну, у нас э, проблема была не только в том, что в том году было подано меньше воды, но проблема была в том, что у нас было очень мало осадков. То есть э, мы забыли, что такое э, благозарядка поливы, зимние поливы. То есть э, наши еще э, прадеды занимались тем, что поливали зимой, что весной уже летом не мучиться. Поэтому мы это все забыто старое, все это в этом году мы опыт переняли наших предков, так скажем. Во-первых, мы Зимой поливали, вот я уже сказал, что около 800 гектаров только в январе мы в Чуйской области полили. Э, конечно, некоторые э, не понимали, что это такое. Ну, вот, допустим, Панфиловский район, он у нас в этом году, Логозатка, поливы э, по плану, если у него план превысили на 303%. Это самый район, который пострадал в том году. И они в этом году зимой поливали и сейчас поливают. То есть люди сейчас поняли, что надо поливать осенью, поздней осенью, даже зимой и ранней весной. Э, если у нас в этом году, в том году было мало осадков, вот мы сделали анализ просто, если в 2021 году у нас было порядка 150-160 миллиметров, это максимум э, осадков, то в 2022 году было порядка 250-300 миллиметров. Это о чем говорит, что в два раза больше осадков. Если при норме 250-300, у нас было 300, 350 то есть в этом году. То есть осадка была э, больше, чем э, в прошлом году и выше нормы. На следующий год мы ожидаем, э, что у нас осадка будет чуть больше, в этом, чем в этом году. То есть мы проходим обыкновенно цикл. Каждые 6 лет у нас есть цикличность. Мы сейчас готовимся к 2026 году, чтобы мы подготовили наши оросительные сети, чтобы мы в 26 году уже не мучились. Построили вот эти инфраструктурные проекты, побольше БДРов построили. Сколько мы сможем, как можно больше э, подготовиться к 26 году. Например, э, в этом году мы вот эти все каналы очистили. У нас тут э, очень много видео мы снимали, где бетонные каналы были забиты. Ну как по ним вообще воду подавать? Ну, там вода вообще не идет. Поэтому не только земляный, но и бетонный канал мы очистили. Э, кроме этого, мы сделали инвентаризацию всего ирригационного фонда, я как-то показывал уже журналистам. Э, мы идем по плану сейчас. То есть мы хотим государственные ирригационные сети до 29 года включительно отремонтировать все сети, государственные, на нашем балансе. Кроме этого, у нас остаются вот эти внутрихозяйственные каналы наши вот эта ассоциация водопользователей просто не справляются, не могут подготовить сети. Поэтому мы сейчас э, ими занялись. Не только наши, если вы заметили, вот Курултай у нас был, на Курултае почти не поднимали э, ремонт наших сетей. Все 90% вопросов это был весь внутрихоз. Построить где-то БСР, БДР, там, отремонтировать. И половина вопросов это было, чтобы мы приняли на баланс. Мы в этом году более 20 объектов уже приняли на баланс. Самые горящие объекты, потому что уже там не справлялись. Ну, мы с каждым годом, я думаю, э, со следующего года начнем, начнем принимать уже потихоньку на наш баланс. Но для этого нам нужна помощь наших Айлахмато, не только это наша работа, но если они на нас хотят возложить э, эти проблемы, то они, они, конечно, должны с нами совместно отрабатывать районная администрация, Айлакмату, тогда наши службы, я думаю, неплохо отработают. Если на следующий год нам по плану мы хотим приобрести технику э, для наших э, районных управлений водного хозяйства, вопрос тоже решен, но у нас, как всегда, э, мы должны их приобрести и привести. То есть мы сейчас с Минфином очень тесно работаем. Я думаю, что на следующий год, если технику мы приобретем, то мы сможем сделать очень много работы. Кроме этого, вот эти ремонтные работы у нас проводятся только хозспособом. Мы все подрядные работы мы убрали, никаких подрядчиков у нас сейчас нету. Мы делаем собственными э, силами. Мы сейчас обучаем наших э, собственных сотрудников, чтобы они не только воду подавали там в сезон, но и потом ремонтировали эти сети, чтобы мы могли взрастить хороших специалистов. Потому что у нас проблема большая, это кадровая проблема. Э, зарплату мы увеличим, но их еще надо увеличить. И надо, я думаю, что вот эти, у нас аграрный университет уже дожили, что э, ну, человек 10 выпускает. И эти, из этих 10 человек, ну, может, один приходит к нам. Ну, то есть не заинтересованы сейчас. Поэтому мы должны их перевести на хозрасчет, чтобы по нашим расчетам э, не менее 40 тысяч будет заработная плата, тогда к нам начнут идти выпускники. И тогда мы можем Э, этих выпускников потом сделать завтра же, они будут уже хорошими специалистами. То есть всю вне вегетацию они будут научиться, как готовить сеть вегетации, а в вегетационный период они научатся воду распределять. То есть мы эту э, систему хотим сейчас э, выстроить. На следующий год у нас э, э очень много планов и очень много мероприятий будет проводиться. Первое это э, мы, как и в этом году, мы планируем выделить около миллиарда сумм на наши подготовительные работы и на наши ремонтные работы. Я уже сказал, что если каждый год мы будем выделять порядка миллиард сумм на государственную ирригационную сеть, мы, я думаю, что к концу 2029 года мы все наши каналы приведем в порядок. Э, э, кроме этого, мы Планируем в этом году увеличить э, водоподачу нашим крестьянам еще на 20%. Э, это за счет того, что мы, э, так скажем, учет наладим. То есть ту воду, которую мы подаем, мы ее просто будем учитывать. Это два. И третье, мы хотим водозабор из рек увеличить тоже на процентов 10. То есть мы должны каждым годом увеличивать нашу этот, водоподачу нашим крестьянам. Она и так подается, просто много без учета идет. А для этого мы хотим э, провести полную цифровизацию. Цифровизация у нас это установка наших датчиков, онлайн режим мы должны видеть, сколько воды мы подаем. Мы на следующий год откроем информационный центр, вот, э, тоже за счет наших доноров. Мы эту работу уже начали, но на следующий год мы ее хотим до конца года создать будет такой же информационный центр, монитор будет стоять, и наши э, специалисты, IT-специалисты будут видеть в онлайн-режиме, где что происходит, где ремонтируют, где воду подают. То есть все это должно быть у нас прозрачно. Эту работу тоже мы будем проводить. Я Хорошо. практикуют там Нью-Йорке и так далее, я уже это знаю, да, э, обучают зимнее обучение фермеров и так далее. Вот с вашей стороны что-то планируется такое для наших фермеров, для фермера, там, водопользователей? Да, ну, Министерство сельского хозяйства сейчас э, план, создает план, там не только наших фермеров там каким-то ирригационным ремонтом работам или там обучать, как воду там получать, но здесь будет еще по другим направлениям этом направлении обязательно будет проводиться. Мы только сегодня у нас аппаратное совещание было, мы делаем план, какие вопросы, по каким этим мы будем сейчас проводить обучение. Я э, извиняюсь, пожалуйста, отдельно поднимите, но я же попросила. Я, я все, все, все, все. Спасибо. Improvizasyonca bu yıl bir iş 96'da biz memleketlik bütçeden birinci yol talep verdik.